Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kilor cara tutorial cara apa pasang keramik. Pasang keramik lor. Ini cepet ini ki tukangnya jenis Pak Jimun nih. Pak Jimun, ada pare nemon? Ada pare nemon? Bangun aja. Eh? Macam mana dikit dikit di video aja. eh pasang keramik lor pasang keramik cepet ini lho caranya ini tak duduk ya oke orang orang santi orang eh? apa tutorial cara pasang keramik ngisor senggak apa ora kuwi mongkok oh. <laughs> mongkok ya ndo lumpure ming payar men kuwi kang katris atur cukup mbok lurus e menika imbang ngono kan nek mbok lurus e jam 4 minggu tak deweng lho. jelas mon so delok nyoso. Tambah nambah. Iya, iya. penontonnya tawa sitok ya jelas. Penontonku jelas tambah sitok iki kowe. Ada aku lu komen ya. foto biyen lho. Di-download wong. Di-upload badanmu kok. Kang isot sekarang persis ngene. Kayak iki ta. Iya masang kamar ngono kan. Jelas wis oke lho. Terus di-upload wong terus. Yo, ah, iya, orang iso, bang. Iso, iso ning delok subscribe kayak kaya ora iso nek iso subscribe berarti iso lho mon berarti kowe nek urung iso subscribe berarti kowe urung di akun kowe iki ngelebon email email anumu HP-mu ora tau ngono lho carane Oke nek iso subscribe berarti iso komen. Oh, kan biasanya kan arep arep subscribe kan ya tak ngleboni login dulu ngono kae ta. Ya kuwi ya, kan ngleboni email passwordmu. Kan Ya emailmu HP ku ya sih, Lah iya ora tak. Yo anu eh. sik. Jenenge yo yo yo yo. Nek nek tak aku これはね nonton ya. iya. kan, di akun YouTube mah ya. Yo, karena di akun YouTube menonton kamu lawan harus YouTuber kan di akun YouTube. <laughs> like, nah, like boleh iso orang tua. Yang pasti subscribe login sih wis login ngono kae kok iso subscribe wis iso subscribe kan ya kan iso kan carane apa engko nek mbok lurusne menika imbang ngono kan engko nek mbok lurusne malah liwat jam 4 engko Thank <laughs> you. ブロックし Tak urau harus youtuber kan dua akun youtube Jadi iso mongkok mongkok kang mas katris iso like nek like mbok iso bro ya ora ndu yang pasti nek subscribe mesti login sih nek login ngono kae kok iso subscribe nontonku jelas tambah sitok ini boy. aku rasa komen ya. Hah? Ya an, iya ora iso kok. Lir. Iya. Iya. Ya. Ah, men subscribe kayak raiso. Nah, iso. iso subscribe berarti iso lho, Jadi lumpurnya ming mayar men gue. Eh kue nak urung iso subscribe berarti kue urung di akun. Kue gue ya? Eh, eh? Pacelnya cukup lumpur. Telepon email, email oh. anumu, HPmu. Enggak tahu ngebuatnya. Oh.